සුබ සුබ උදෑසනක් ඔන්න ඉරිදා උදෑසන හරිටම 10ට මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයාලා ගාලේ ඉඳලා බලන්න ඉතින් මොකද මේ යුරේනිය අක්කා කරන්නේ කියලා. කොන් ට්‍රේලර්ස් උත් දැකලා ඇති. ඉතින් අද ඉඳලා හරිටම උදේ 10ට මම එනවා ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම ඉන්නවා කියන්නේ මේ වැඩසටහන මම කරනවා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා විනීතවත් හැතියාවක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙයි කියලා. හරිද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විශේෂම කරන්නේ අපි හැමෝම අමාරු කාලෙක ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ බර නිදහස් වෙලා හරි රිලැක්ස් වෙන්න. හරි පැයක් මාත් එක්ක ඔයාලා ආදරය කරන තව ගෙස්ලක් වෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක සතුටු වෙන්න තමයි මේ වැඩසටහන අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන happy hour. yes happy hour තමයි. happy විතරමයි දෙන්නේ. ජීවිතේ සතුට විතරයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. සතුට වෙන්න, hina වෙන්න නේද? එතකොට තව තව තරවන්නේ කියලා දෙනවා සින්දුවක්. <laughs> right. ඉතින් වැඩසටහන පටන් ගමු වැඩි මොනක් කියන්නේ නැහැ. අද මම හිතුවා මගේ පළවෙනි වැඩසටහනට මගේ ෆීල්ඩ් එකේ මගේ යාලෝ දෙන්නෙක්ව ගෙන්න්න. ඉතිං මේ දෙන ගැන කියනල ලංකාව අතිශය ජනප්‍රිය අතිශය දක්ෂ උගුලොන් ආදරය කරන කිවට් හැන්සම් රෝමන්ටික් කපල්ස එකක් කෝදමි කප්ලස්ස එක කියලක් බලමු බලා. වෙලාසිරි නැගිටුවා සෝරි ආ ඔය දෙන්නම දාගන්න දෙන්නකෝ එහෙම තමයි සන්ඩේ දවසල අපි නිදාගන්න දෙන්නේ නැති ටිකක් දුෂ්ට වෙනවා අපි හැරලා ඔය දෙන්නට එහෙම නිදාගන්න දෙන්න බෑ නේද සපසේ ඉතින් සරා මම වැඩක් පටන් ගත්තා ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ හා හා පුරා කියලා මේ වැඩසටහන විනීතවත් මේ වෙන නෑ ඩාලි ඕ එහෙමත් දෙයක් වෙන නෑ මොකද මේ එක නිසා විශේෂෙන් බලන්ඉන්න කට්ටිට මා මුලින්ම කිව ගුලුන් එන්න කලින් මේක වැඩි හිටියන්ට සුදුසුයි ප්‍රෝග්‍රාම් එකක් එහෙම එකක් නෙවෙයි නමුත් ළමයි පමණයි පමණයි මගේ එච්චර යන්න එච්චර යන්න ළමයි ට කන්සල් uh, එකක් තියෙනවන ඉතින් ඒක බල දන්න ඇයි අද ඉරිදන අදරිද අද ඒ වගේ uh, ළමයින්ව මේ වැඩසහන් වලින් නරක්වේ කියල හිතන දෙමවපියෝ ඔක්කොම දරුවන්න දහම් පාසල් ලැවලතින් දහම් පාස හෝම ප්‍රෝග්‍රම බලන්න හොදරගෙන කට දහම් ආලාවයි දහම් පාසල් යවල හරි නම්ම ඒක දෙමවපිය විතරයි බලන්න එන කමන්න නොකොතයි ඉරි දෙන කොහොමද මේ සරා මට පිහිම දෙයක් දැනෙනවා මම සරා කියන්නද දස් විසිතුනේ ඔයාට පේනයක් කියන්නදම ඒවත් කියන ගුණාහරි ගොඩ යන්න කර මන්ද මේ දවස්සල ඒ වගේ හදහන් කියනවා මං වට පේනයක් බල්ල කියන්න ඔයාට දස් විස්තුර වර්ෂය බිරින්දෑ වෙනුවෙන් වැය කරන්න තින පිරිවෑ සෑහෙන අඩුවෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණික අඩු වෙනවා අඩු වෙනවා අම්මා තුනෙන් එකක්වත් අඩු වෙනවා මරු හැබැයි අඩු මොකද මම හිතුවේ මොකක් කියන්න යන්නේ වැඩි වෙනවා කියලා නෑ අඩු වෙනවා හැමදේම මේ බලන්නකො දිනක්ෂි ගෑඳුම බලන්නකො ඩාලින්නේ දැන් රියන් නොට දැන් බලන්න යාර රා යාර 10ක් තියෙනක දැන් යාර දෙකෙන් අඩු කරගෙන තියෙන්නේ ඔයා දැන් මෙහෙමනේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවේ ඉතින් ඔයාගිට මැච් වෙන තමයි මං ඇඳන් ආවේ ඉතින් මං ඇඳන් ආවට පස්සේ මෙයා උඩින් තම්පල්ලට නෑ නෑ ඒකේ තිල් ඒකේ තිල් මේ බලන්න කවදද வாகனம் என்ன ஹாரியட்ட දිනක්ෂ යුරුක් ඇබ්සලුට්ලි ස්ටනින් මහිතන්නේ සරග දිනක්ෂ දිගට අඳිනට කොට රැඳමත මටනට ලස්සනට හොඳටම පේන්නේ ඕට මොකද හිතන්නේ මේ දිනක්ෂගේ වෙනස්වීම ගැන මොක් කරනාට මං අම්ම කෙනෙක්නේ අම්ම කෙනෙක් ඉදිට අඳින්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ <laughs> <laughs> ඔව එහෙම තමයි සාමනය මට eh, එන්නේ ෆේස්බුක <laughs> එකහෙම අම්ම කෙනෙ කඳින ඇඳුම් අඳින්න කියලා කියලා සාරට මොකද හිතන්නේ අම්මා අඳින ඇඳුම් මේ අම්මා අඳින ඇඳුම් ගැන මොකද හිතන්නේ දිනක්ෂ අම්මා අඳින ඇඳුම් ගැන ඇති ඇඳුමෙන් නං අම්මාද මොනාද එක මනින එක නං හරියන්න නෑ කියල මට හිතෙන් හැබැයි එක නට එක එක අදහස් තියෙනවා ඒව ගැන හිතල වැඩ හරි මම හින් දෙයක් අහන්න සාරංග දිනක්ෂි මට හිතෙනවා මේ මම දැක්ක දෙයක් සෝෂ මීඩියා සහ උපදෙන පර්සි මට හිතන ඔගුල්ලන්ගේ මම අධ්‍යනය කරපු විදිහට ළමය හම්බුනයින් පස්සේ ඕදනම් තවත් රිලැක්ස් වෙලා තවත් තවත් ට්‍රවල් කරන්න පටන්ගන්න තවත් ජීවිතය විඳිනවා. මොකක්ද මේක වෙනස මේ සීක්‍රට්ක මොකද සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදාය කළ සබහිතුවත් හිතන්නේ ළමෙක් හම්බුනයින් පස්සේ අම්ම කෙනෙක්ට නිදහස නැති වෙනවා කියලා සාරන්න. රයිට්? එතකොට හැමදේම අම්මා කැප කරන්න ඕනේ ළමයා වෙනුවෙන් කියලා. ඒක තමයි අපි අපි පොඩි කාලේදී අපි අහන හැම අපි සමාජයේ හැම පැත්තෙම අහන්නේ ඕක. නමුත් ඔය දෙන්න මේකෙන් තනිකර වෙනස් වෙනස් දෙයක් ඔය දෙන්නගේ ජීවිතෙන් අපි දකින්නේ. මම හිතන ඒක මුළු ලංකාවේ කිව්වේ හැමෝම ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරන කට්ටිය මෙතන තවත් සැහැල්ලු වෙලා, තවත් රිලැක්ස් වෙලා, තවත් ජීවිතේ එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේකට සීක්‍රට් එක? මොකද්ද බැඳලා ළමයි ඉන්න අමල කියලා නෑ දැන් අපි හැත්තරම ඔය ඔය ඩිස්කෂන් එක අපේ තිබුණා. ඔය කන්වර්සේෂන් එක අපේ තිබුණා බබා එන්න කලින්ම. මම මම හිතන්නේ මෙයාට මේ කිව්වා මේ අපි ඔය ඔය ඕක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මං කිව්වා අපි මේක පොයින්ටයක් කරගමු අපේ අර පරණ ජීවිතේ බබා ආව කියලා වෙනස් කරගන්න නැතුව ඉන්න try කරමු කියලා. ඒක try කරමු කියලා මම කිව්වේ මොකද අපි දන්නේ නැහැ කොහොම වෙනස් වේද කියලා. මොකද අපි දැකලා තින්නේ එහෙම තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ දැන් නම් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ආස විදියකට අඳින්නේ නැහැ, කන්නේ නැහැ. දරුවෝ වෙනුවෙන් තමයි හැමදේම කරන්නේ කියලා. දරුවෝ වෙනුවෙන් දේවල් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපිටත් ජීවිතයක් තියෙනවා කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඕක අමාරු බැලන්ස් එකක්. සහ ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි දරුවන්ට කලා එහින්ද ඒගොල්ලෝ අහවල් වයසක් වුණහම අපිෝ බලාගන්න ඕනේ කියල එකකුත් තියෙනවා. ඒකට තදදිම්ම හරිම ආත්මාර්ථකමිසා ඒකට දිනක්ෂි තදිම්ම විරුද්ධයි මාර්තතන ඉන්නවා. එකන අපිට එගුලන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ අධ්‍යාපනසා ඒ අවශ්‍ය දෙවල්ටික හදලදීල එගොලගේ පාත්තක පෙන්නුවට පස්සේ ඒගොල්ලො ගිහිල්ලේ වැඩටික කරගන්න ඕනේ සහ අපි දැනගන්න ඕනේ තියනොක්කෝම ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න අවශ්‍යත් නෑ අපිටත් ලයිෆ් එකක් තියෙනවනේ මොකද අපි දන්නේ නෑනේ දරුවෝ වුණත් ලොකු වුණාම මොන වගේ තීරණ ගනීද ඒගොල්ලොන්ගේ ලෝකේ වෙනස් වෙයි කොහි කොහේ යයිද අපි දන්නේ නෑනේ ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් විදිහට හදමු කියන එක ලොකුන් හම තමයි බලන්න වෙන්නේ මේ කියන දේවල් නෑ කාගෙන්වත් යැපෙන්න ඕනේ ඕන්නෑනේ සා දැන් මම <laughs> තව එකක් මේ මම අර කිව්ව දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලෝ කෙල්ලෝ එකතු වුණා කොල්ලෝ එකතු වුණාම මේ අලුතෙන් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නම් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් අම්මා ලස්සනයිද කොහොමද අර මම එහෙමනේ කියන්නේ ගර්ල්ගේ බාහිර ස්වරූපය සහ ওই දේවල් ගැන කතා කරන්නේ කෙල්ලෝ ටිකක් එකතු වුණාම කසාද බඳින්න යනවා කියලා කිව්වොත් සමහරට මුලින්ම අහන්නේ මොකද්ද රස්සාව මොකද්ද කියලා එතකොට ඒ කියන්නේ what does he do <laughs> මොනවද කරන්න හොඳ ජොබ් ඇද්ද කරන්න කියන එක තමයි එන්නේ දැන් අත්තනදී කොල්ලො කතා කරන්නේ ම ලස්සනයිද හොඳයිද එල්ල වගේ එකක් හැබැයි ඇයි එකන අපි ගර්ස්ලව අපි හදලතින්නේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නද පිරිමියෙක්ගේ මං කියන්නේ ඒක වෙනස් කරමු කියලා. එහෙම ඕනේ නැහැ. මූලික සමාජයකට අපි හැමදාම යොමු වෙලා ඉන්න තියෙනවා. එතකොට ඇයි ජොබ් එකක් කරලා Tamanට ආසු විදියට ඇඳලා කරලා අද කාලේ ගොඩක් ඕක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මම හුඟක් දැන් සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ගැහැණු කෙනත් මුළු පවුලෙම බර කරදරන අවස්ථා තියෙනවා. දිනක්ෂි ඔයාට මේ වගේ ලස්සනට මේ වගේ විලාසිතා කරන්න. ඔයාස දේවල් එළියට ගිර යාළුවොත් එක්ක හම්බ වෙන්න. මේ දේවල් කරන්න බෑ ස්වාමි පුරුෂයෙක්ගේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක සපෝට් එක නැත්නම් සාරංගකෙන් ලැබෙන සපෝට් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක මොන වගේද? ඔව් ඒක තමයි මම කියන්න හිටියෙත් මේ මොකද ඇහුවානේ දැන් අම්මා කෙනෙක් වුණාට පස්සේ අර මුළු ලයිෆ් එකම බබා වෙනුවෙන් බබා වෙනුවෙන් කැප වෙලා තියෙනවා. ඔය ඉස්සර හිටියට වැඩිය වෙනස් වෙලා මොකද වගකීම් වැඩි ඒවත් එක්ක ඇත්තටම ජීවිතේ අනිත් පැත්ත පෙරලිලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇතුළේ ඒක එන්ජොයි කරන විදියකුත් අපි ොඩි ටික්ටිකක් දෙන්නක බලන්න අපි ලංකාව බලන්න මේ ටිකක් දෙන්න ඔය දෙන්න. ඔව් මම ඇත්තටම කියන්නේ බඳින්න බබාලා හදන කලින් ඉස්සෙල්ලම බලන්න අපි ස්ටේබල්ද කියලා. සහ මට ඇත්තටම මම පොඩක් වාසනාවන්තයි මොකද මට ලොකු සපෝට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් බබා වුණත් ඒකයි මම හිතන අපි දැනට ගොඩක් එළියට යන්න කරන්න ඒ නිදහස හම්බෙන්නේ බබාව මට බලාගන්න අම්මිලා ඔක්කොම සැදී පැහැදී ඉන්නවා ඕන වෙලාවක. ගේන පරක්කුවට තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට ඒකක් තියෙනවා. ඉතිං මෙහෙමයි හැබැයි දැන් අර සමහරක් මෙහෙම අර හැමෝම අපි වගේ නෙවේ ඉති එකක් කෙනගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙනස් ඔයා වගෙනෙමේ මම ඉතිං මං වගෙනෙමේ තම අම්ම කෙනෙක් සමහර කම්මල ඉන්නවා ඉගලොන් හරිම කැමති අර හවස් වයිෆ් කියන කන්සෙප් එකට ගෙදරටලා බබාලා බලාගෙන උයන කරන සමර ගසයින්න නේ කස ඒකම තමයි ගොල්ලොන්ගේ ගෝල් එකම ්‍රීම් එක මේක හවස් වයි් කෙනෙක් විදිට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ එකමදේ අර ජජ් අපි වෙන කෙනෙක් ලයි් එකක් ජජ් කරන්න නක්ෂිකොත මොකක්දනවා හවස් වයි් කෙනෙක් මොකොදන ඒක වැරදි මනත් සාරග මාව කවුහර පිල්ලම බගවනම් හවස් වයි් කෙන බලාපොරොත්තුවන්න කරකයි මොකද හවස් දන්න වයිස් හම්බුවෙනවා ඒගොලට හවස් එක ගැන මම දන්න වයිස් හම්බුවේ එත ඒකට ඒක ඕකේ ඒකට කැමති කෙනෙක් කාව කසාද බඳ ඒක එහා ගෙදර ඇන්ටිට වැඩන්නේ කදල් නෑ ඒ එක එක්කෙනාගේ ලයිෆ්ස් වෙනස් ලයිෆ් ස්ටයිල්ස් වෙනස් ඉතින් මට ඒකට හොඳ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් කියන්නේ ආයි තින් හරි සපෝටිව් කිව්වත් වගේ ඉතින් ඕන එකකට හා කියලා ඉන්නවා ඕන එකකට නම් හා කියන්නේ එහෙම දන්න දැන් කරාට කියන්න ඕන එකකට මම දැක්ක මේ ළඟ මියුසික් වීඩියෝ එකක් අර ලස්සන ගෑනු ළමෙක් එක මෙහෙම මේ මේ මේ මේ ජිගිරි බිගිස් දානවා මොකක්ද මම ඒක ගැන තාම පටන් ගත්තේ නෑ අහන්න හිටිය පොට තැනි බොන පොට තැනිත මං ඉන්නකොට කරපුටික නෙමේ තියන්නේ ඒටික මං පොඩක් කන්න බොන්න එලියට ගියටිකට මොන් තමයි අරටික වෙලා තියෙන්නේ ඒක මම ගෙදර තියාගෙන බලන්න නිකර ඒ කීසර බලවත්තන්න දශ් වෙලියට වා කීසර රිවයින් කර කර මියුසික් වීඩියෝ බලවත්තන්න දශ් වෙලියට එම ලෙඩක් නෑ තාම එච්චර <laughs> අප්සෙට් වෙලා නෑ ඔව් කිවත් වගේ හරි මස්වාදශීලී කපල් එකක් ඔගලට මහිතන්න අද ඒගොලොන්ගේ ලයිෆකින් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මම හිතන්නේ එකතු කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලදීම මොකද ලංකාවේ සම්ප්‍රදායිකව හිතන පතන විදි අපිට වෙනස් කරන කාලය ඇවිල්ලා මොකද අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ තාමත් වෙනස් දැන් ඉස්සරට වගේ නෙමෙයි අපි පොඩි කාලේ තිබුණ ලෝකේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා තියෙන ඉතින් ජීවිතේ අපි විඳින්න ඕනේ මොන මොන කාල පරිච්ඡේදවල වුණා ජීවිතේ විඳින්න ඕනේ වගේ විඳින ලස්සන යුවලක් තමයි දිනක්ෂී සාරංගයි කියලා කියන්නේ ආටිස දෙනෙක් අපි කියමු රංගන රංගන ශිල්පීන් දෙන්නෙක් බැන්දම දෙන්නම් සමහර වෙලාවට ගෙදර නෑ එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට අනිත් එක්කෙනා ගෙදර නෑ එතකොට කොහොමද මේක බැලන්ස් කරගන්න ඔය දෙන්න සාමාන්‍ය පවල් ජීවිතයක් ගෙවන් ගෙන ගෙනියන්නම් බෑන ඒක නික දිරක්ෂි මොක දෙන්නගේ මකල්පනා කර අපි දෙන්න දශක බෝන සාරගන්නවා කියන්න පාද කියන්න පාද අපි දෙන්න සරමගේ පැත් බල මගේ පිහ බල මම කියන්න අපි දෙන්න කියන්න අපි දෙන්නගේ තෙම ලොකු සාර්ථක නෑ කියලා <laughs> කියන්නේ කවුද ඒක කරන්නේ අපිට ඇත්තටම ගොඩක්ම උදව් කරේ කෝවිඩ් මොකද කොරෝනත් එක්ක මට වැඩට යන්න හම්බුනේම නෑ කාලයාව ප්‍රෙග්නටොත් වුණ ඊට පස්සේ බබා එනකනුත් කොරුණ එතොට මංගෙදර වැඩිහාරයක් අතර ඕ ඒ කාලේ හොඳට මේ සියල්ල වැඩ කරා හොඳට කොරන තම හොඳටම කළේ දිරක්ෂ සාරංග නැමේ වැඩේ පටන්ගත්ත විතරයි හරිද තාම මේ උණුසුම් වෙන පටන් අරගත්තවත් නෑ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. උණුසුම පටන් ගන්නේ අර මොකද හොඳ හොඳ සෙල් නම් එළවෙන ජාමෙට් වගේ මේකේ හොඳ හොඳ වැඩවල් තියෙන්නේ පස්සට. ඒක නිසා ඊට කලින් ওই දෙන මම අරව දාන කලින් මම යන පොඩි බ්‍රේක් එකකට. alright. එහෙනම් මේ happy hour break time. ඔන්න ඔගලෙක් වෙලායින හැපියාව එක සාරගති නක්ෂී හැපියාවකින් අපි යන්නේ රශ්ෂාව දැන් රශ්ෂාව එක තියෙන්නේ ඔය දෙන්නටම මම දෙනවා ප්‍රශ්න පහක් ඊච් රයි අවංක උත්තර දෙන්න ඕනේ ඩලාස් තේරුණාද ඩාලිංස් දිනක්ෂී අපි රංගන ශිල්පීන් හරිද අපිට පෞද්ගල ජීවිතය නැති තරම් ඒක නිසා සාරංග මොනා කිව්වත් කරුණාකර ගෙදර ගිහලා පොල්ලෙන් තඩි බාන්න එපා කොල්ලට ඒක නිසා වංක වෙන්න සාරංගවත් එහෙමයි හරිද දෙන්න පුළුවන් තරම් අවංක උත්තර දෙන්න ඕනේ හරිද එහෙනම් සාරංග වගේ පටන් ගමු මගේ ලේඩිස් ෆස් නෑ නෑ ලේඩිස් ෆස් නෑ මගේ ෂෝ එකේ අපි අනිත් පැත්තට යන්නේ ඔක්කොම ජෙන්ට්ස් ෆස් ජෙන්ට්ලස්මන් සෙන්ස් ෆස් ඔයාගේ ඔන්ලි බොයි මෙතන ඉතින් අපි ඔයාලට ප්‍රයොරිටි දෙනවා <laughs> ආන්න හරියට <laughs> හරිද ඕ මේ දැක්කන රයිට් <laughs> uh, එහෙනම් සාරංග දිනක්ෂණය මොහොතට යන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව නංගිලා තුන් දෙනාට නංගිලට සාපේක්ෂව නම් මට දන්නේ එහෙම දන්නේ කියන්නේ මේගොල්ලොන්ගෙන් මම හිතන්නේ මට හොඳට යන්න පුළුවන් ෂේපික යන්න ඔව් ඔව් මේ දිනක්ෂී මෙච්චර කාලයකට උපු රහම කෑම එක මොකද්ද රහම කෑම එක කියන්නේ ආ මෙයා හදුවා එකපාරක් මේ කෙහෙල් කොලේ බත් එකක් හැදුවා නේද? කහ කහ බත් එකකුයි ඒකට චිකන් එහෙම රහට හැදුවා. මේ මොනවනත් අම්මා හොඳ රහස්සට උයන්න නම් උගන්නල තියෙනවා තැක නැන්දම්මී සාරක් පජිරේසම් වෙරි ලකි හරි සාරංග ඔයාව බඳන්න කලින්න සාරංග අඳින ඇඳිරනම් මෙලෝම වෙලෝ රහන්නෑ <laughs> හරිද <laughs> ඒක මට ඒ කම්පය කරන්න විදිියකුත් නෑඩි නක්ෂි මට හරි එච්චරට අජුතයි යන්න වචනේ සාරංග ගැඳ අජුතයි මේ නළුවෙක්ද මේ කියලා හිතනවා එනකොට හරිද හැබැයි දිනක්ෂව බැන්දයින් පස්සේ අපි දකිනවා සාරංග ආයිම නැහැ කෙලින්ම කඩවසම්ම විදියට තව ඒකයි ඉඳලම කඩවසම් හැබැයි ඕ ඒක වෙනමම ලෙවල් එකකට ඩ්‍රෙස් සෙන්ස් එක ගිහිල්ලා දැන් ගමනක් යනකොට ඇඳුම තීරණය කරන්නේ කවද ගැන දිරක්ෂ තීරණය කරනද කල කෝඩිනෙට් කරන තො දෙන යුෂලි දැන් අදත්මට පේනවා ග්‍රීන් පැලට්ටගෙන් දෙන්නම අද කල කෝඩිනෙට් කරලා දැන්ගලක කොහොම කවද තීරණය කරන අඳින ඇතුම ගැන මෙයා තමයි ඒක මෙයාට හොඳට පුළුවන් හින්දා බාරදිල තියට බාරදිල තිය අද ඒ විවාහවේශ දවසල ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බාරන් දිනක්ෂි හොඳම එක හොඳටම සාධාරණයක් කරනවා ඉතින් අද අපි දකිනලා සාරංග වෙන්නමම විදිහකට අපි දකිනවා ලස්සනට ඇඳලා ඒ ප්‍රතිරූපේ තවත් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා සාරංගගේ ඇක්ට කෙනෙක් විදිහට. හරි. සාරංග අපි බිරින්දෑවරුන්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම කරොත් දිනක්ෂි ඉන්නේ A ග්‍රේඩ්ද B ග්‍රේඩ්ද C ග්‍රේඩ්ද? මොකද්ද ග්‍රේඩ්? එකන අපිකම ඒස් ලයික් බෙස්ට බෙස් ආයන ඒ තම ඒ තමයි බෙස් ඒන අදරට ගිල මුණහරි හොඳරහකාම දව ලංචකට හදල දෙන්න මෙයාට කේල් කොලේ බත් එකක් හදල දෙන්න නොය දුන්නට ස්ටාස්ටික රයි නව දිරක්ෂි වගේ වාරය සාරංග කියන පුද්ගලයා වශන පහකින් විස්තර කරු මැනවී මොනහරිය අට කෙටියෙන් කියන්නු සාරංග ගැන um, සංවේදී ඈ මේක සංවේදී මං හැංගෙනවා නෑ ඉස්සර නෙමෙයි බැන්දට පස්සේ දැන් ඇයි මම සංවේදී නෑ කියන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද ආමෝ සංගීතය? මං හිතුවේ ඔබ හරි හැඟීම් දැනෙන් දැනෙන්නේ නැති පුද්ගලෙක් කියලා ඔබට. මම? ඔව්. ඒ කොහොමද එහෙම? එහෙම මෙහෙම නින්නේ ඔයා. අම්තිස්සෙම මෙහෙම නින්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පිටින් බලලා තමයි මිනිස්සුන්ව ජජ් කරන්නේ. ඕක තමයි ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. හරි. ඉතින් සාරං ගැන කියන්න ඕනේ. ඕකේ. සෝ සංනේදී මොනවද තා තියෙන්නේ? ඉස්ලාමීන් ආදරණීයයි. තව මොනවද නැහැ ඔයාලගේ කියන්නේ? Passionate? Yeah, he's very passionate. Is he a passionate kisser? Um, yeah, he is. Yeah, when he's in the mood, yeah, he is. <laughs> මේ සාරංග uh, ඔයාටද shopping කරන්න එක්කන් යනවනේ. ගියම් ලෝභ වෙලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවද? බබා බජට් නෑ. හරි මොන හරි එහෙම. අන්න මෙහෙමයි බඳින්න කලින් නම් එහෙම යාගේ ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබුණේ නෑ. මට එහෙම පුත් ලොකුවට අරන් දෙන්නේ නෑ. මට මතකයි මට එකපාර perfume එකක් විතර යනන් <laughs> දුන්නේ බඳින්න කලින්. But after getting married නම් එහෙම හොඳට අරන් දෙනවා මං ඉතින් අර හිම මම දැකලා තියෙනවා අපි එළියට ගියාම ඔන්න ඕක තමයි අනිත් ප්‍රශ්නේ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකද දිනක්ෂි පාවිච්චි කරන්නේ. එක දවසක් අපි එළියට ගිහින් දිනක්ෂි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ආ මේක ගේන්න මේක ගේන්න. ඔව්. දිනක්ෂි ඇති ඔය 10 දිනකට විතර කවන්නේ නැද්ද? නෑ මින් කවන්නේ නෑ. මගේ එකේ සෙකන්ඩරි කාඩ් එක තියෙන්නේ මෙයා ආ හරි නේද පොඩ හරි. අතන තමයි ලංකාවේ අනිත් ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද? බඳින්න කලින් තමයි ඔක්කොම ටික කරන්නේ බැන්දට පස්සේ කරන්නේ. ආ. මම එහෙම නෑ. එහෙම නෑ. පිරිස්කෝල් කරන්න මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු දෙන්නේ බැන්දර පස්සේ අවශ්‍ය දේවල් ඊට පස්සේ චුට්ටක් හරි දුන්නත් ඒක ලොකු බලාපොරොත්තු සැබෑවීමක් යන්න හරි ඩාලින් ඕක තමයි මෙයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ තේරීම් වලට එකපාර එකග වෙනවද නැත්නම් බකට් දානවද තේරීම් වලට ඔයා ඔයාත් කන් ඩිසිෂන්ස් වලට සාරංග එකපාර එකග වෙනවද නැත්නම් පොඩ්ඩක් බකට් දාන්න බකට් දාන්න බෑ ඉතින් මම මම න්යාවත් තෝරගත්තේ <laughs> මේ දිනක්ෂ පොඩි එකක් තියෙනවා අහන්න ඔයාට ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලා සාරංග ගැන ක්‍රෂ් එකක් තිබ්බද නෑ ඉස්කෝලනකල් මම දන්නෙත් නැහැ මොකද මෙයා මට ගොඩක් ලොකුයි ඉතින් මං එහෙම වෙන ජෙනරේෂන් එකක් කොහොමද ඔයාට කොයි කාලෙද සාරංගට ආවේ මම මෙයාගේ ජෙනරේෂන් එකේ මේ මට 25යි දහන අල්ලලා විතර කෝ පොල්ලක් තිරන මට 25යි මං වාගේ ජෙනරේෂන් නෙමෙයි මම මේ මෙයා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මං ඒ ලෙවල් කරන්නේ පිස්සු දිදක්ෂණයට ඔළුවේ තියන කොයි හරි වාගේ ෆස්ට් ඩ්‍රාම එක අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ වෙනවා මේවා කපා හරින්න හිරුවකින් මේවා දාන්නේ නෑලු බලන්න මට වයිස කියන්න පුළුවන්ද කියන හරියම. මොකද ප්‍රශ්නේ? අපි මේ වෙලාවේ නවත් ඩිසිෂන්ස් ගන්නකොට යමු වෙනවා. තේරීම් ගැන. තේරීම් නෑ ඩිසිෂන්ස් ගන්නකොට මෙයා මෙයා බකට් දානවද නැත්නම් මෙයාගේ කොමකද රෙස්පොන්ස් කරනවා ගන්න ඩිසිෂන්ස්? නෑ මං ඩිසිෂන්ස් ගද්දී සමහරක් ඩිසිෂන්ස් මම මෙයාගෙන් අහන්නෙත් නෑනේ. කියන්නේ එහෙම අපි ගැන ලොකු ඩිසිෂන් එකක් නම් අපි හැමල මහල කතා කරන හෙම පොඩි පොඩි ගෙදර වැඩවලට හෙම නම් හියස් ගිවන්ම අරහෙම කරන්න ඕන එකක් ප්‍රීතිවසක්වේ මෙයාට දෙනවා ඩිසිෂන් මේකින් මම තමයි කියලා හිතාගෙනන්න එම හිතන්න දෙන්න ඕන ඊළඟ පාඩුව එයාට එහෙම හිතන්න දීලා තියන්න ඕන හිතන්න දීලා ඔටෝරදේ කරගන්න ඕනි අන්න හරියා හරි ඔයා දැන් එන්නකො දානි කෙවිනික සාදයකට මල්ලක ගන්න ඔක්කොම ටිකක් මං ආගෙන ඉන්නනේ හරි Right. වගේ මේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාව බඳින්න. No way. මේක අපේ මේ ආත්මෙට no. No no. නෑ හරි. දැන් මෙයාගේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවාද? මෙයාගේ පොඩ්ඩක් කියන්න කමක්. මේක rush hour ද rush 2 3 hours ගන්න පුළුවන්ද මේකට? rush නේ මේ මොනවද happy hour. <laughs> happy නේ මේක rush hour. ආ ah, මේ rush hour නේ. rush hour එකේ කමක්. මගේ අඩුපාඩු කියන්නේ පැය තව පැයක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? කමක් නැහැ <laughs> ඉක්මනට ඔයාලට දෙනවා කෙලින්ම fast track කරලා කියන්න. ඩඩ බඩ අඩු පාඩු කියන ඇඳුම් අදින්න තියෙක හරි තැන් ඇඳුම් අදින්න තියෙනවා Um, අඩු පාඩු ඒවත් දම පොඩපට හදාගෙන තියෙන්නේ ඉස්සර ඒ හොඳ සමකට ඉති අර ඉස්සර ඇඳහෙ මස් කරන්න දැම පුරුදු කළ තියෙන ඇඳෙන් අඩිය පල්ලට තිබ ගමන්න ඉවට දැක්වේ අදස් කරන්න ඒක නැතුව කාමරෙන් ඩට හන්න දෙන්න දැන් අදස් කරන්න බා ඉගෙනට තියෙන වෙරි කරනවා එහෙම ලොක අඩු පාඩුවන්න ඇති පොට තරහයන වෙලාවකට මෙට පොඩ්ඩක් කර අසාධානය පොට්ටක් එද්දිම අපි පොඩ ඉන්නා නිවසගෙන එහෙම නෙමේ පොට්ට මෙහෙම වෙච්චකමක් සෝඩ බෝතල වගේ තද ඒ අපි දෙන්න ඒ අපි දෙන්න එහෙනම් ওই දෙන්නම බදින්න තිබ්බෑ නේද බෑ තද උනාම කොහොමද ඔබ දෙන්නට තද උනාම දෙන්න මම මගේ මෙයාගේ ඔලුව කනවා එයා මගේ ඔලුව කනවා බෑ නේද හරියන්නේ ඒක හරියන්නේ හරි ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා තමයි ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා රයිට් එතකොට ඔයා හිතනවාද ලෝකෙ ඉන්න හොඳම ස්වාමි පුරුෂයා තමයි මට හම්බුනේ කියලා ජීවිතේ <laughs> මට වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉඳලා නෑ නේද දන්නේ නෑ මේකට මෙයා තමයි ලෝකෙ ඉඳන් මෙයා තමයි හොඳම එක්කෙනා කියලා. අහලා තියෙන කතා එක්ක අනිත් අයගේ ස්වර්ණුෂෝ ගැන. ඔයා ඉතින් මෙයා බැඳ දවසක තමයි මට තව එක්කෙනෙක් හම්බෙන්නේ. නෑ බඳින්නේ නෑ බඳින්නේ. බඳින්නේ නෑ අපි. තීරණය කළා. ඒ ඔය තීරණය කළ දේ පාඩම් ඉගෙන තියෙන ළමයා ඒ පාඩම් වලින් බඳින්නේ. බඳින්නේ නෑ. No way. Right. එහෙනම් එච්චරයි මං එච්චර. අයියෝ. එච්චරයි. හරි සිම්පල් ඩාලි සිම්ප්ලස් ඒවා. හරිම සිම්ප්ලස් ඔය දෙනට මං බලන්න කොච්චර ආදරෙන් ඔය දෙනට හරි දැන් හරි කතා කරලා කතා කරලා මට වතුර ටිකක් බොන්න මම කොහොමත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එනකොටම කිව්වා අපිට කතා කරන්නම් වෙන්නේ නැහැ කියලා <laughs> ඉතින් දෙයි හාමුදුරනේ කතා කරන්න දුන්නේ මදිද මෙච්චර කතා කරුවා ඒක තමයි කතා කරලා මදිද හරි පාගන්න බ්‍රේක් <laughs> හරි එහෙනම් අපි දැන් අපේ ඊළඟ බ්‍රේක් එකට යනවා බ්‍රේකින් පස්සේ අපි සෙට් වෙමු this is happy hour හැපි අව මංකනකොට හැපි හැපි පමණයි දෙන්නේ න හැපි හැපි එකට හැපි හැපි කපල්ස් ඇවිලා ඉන්නවා මාතකස් ඉතිං <laughs> සාරංගස් දිනක්ෂී හැපි හැපි හෝ සැත ලෝස් ලෝස් which is coming out of the season. What am I saying? Oh gosh, does it even make sense? හරි. <laughs> ඉතින් දැන් යන්නේ කටර්ස් 3 එකට. මේකට කියන්නේ කට් 3 කියලා. ඕ. කට් 3. දිනක්ෂී හරි සිම්පල් මේම ඉතින් එහෙම තම ඉස්සල ප්‍රශ්නවේ ඔයාගේ කබට කෙරේ තු ආසම කරන මොකක්ද ඇඳුම ඇඳුම ඔහොබොන් වගේ බෝඩරප කැරියොත් ඩැනම් uh, පටික්ල පටික්ල මනහරික ආස අයිලක්ම වැඩින් සාරය පිරිසා ඔය අපේ Yeah, I like it. yeah, oh, I remember. වැඩි සිම්පල් ඉට පස ලංකාවේ හැමෝ මේ වගේ සාරිස්මන් දැක්ක ඉදල එකකට සිම්පල් බරිස් වෙරි නයිස් ට්‍රයිකින් හරි එතකොට um, කොච්චර වෙලාවක් යනවද සාමන රෙඩිවෙන්න සාරංග දිනක්ෂිට සාමනය ගමනක් යනකොට <laughs> ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නෑ නෑ මේ කොහේ හරි ගියොත් මේකප් දාන්න අඳින්න ගියොත් ඉතින් කොහොමත් පැය දෙකක් විතර යනවා. ගෙදර පැය දෙකක්. නෑ නෑ මෙයා මේකප් කරගත්තේ නැත්තම් නේ මෙල කොහේ හරි ගිහිල්ලා මේකප් කරගත්තොත් මම තනියෙන් ක්ලාස් වුණත් half වෙනවා. හරි. දැන් මේ වෙලාව confession box එක. දැන් යන්නේ first crush. Uh, first crush Enrique. Enrique, right. Sarang, your first crush. You're really Nashika. ඔහු දැන් ඒ කාලේ ඕවන බැලුවගේ ආට වසර ඉඳලා දැන් බැලුවනම් ටීව එක කියන්න මං තමයි යුරයි නොෂිකතව යුරයි නොෂික තමයි මගේ ෆස් ක්‍රශ් එක එක දාන්න ට්‍රේලර එකට තැන්ක ටාලින් අපි බලෙන් ගන්න ක්‍රස් එක දැක්ක පස් ක්‍රස් එක බලන්න ෆස් හාට් බ්‍රේක් මම දන්න නෑ දිනක්ෂිගේ හාට බ්‍රේක් ගැන හැබ ම දන්න දිනක්ෂි හාඩ බ්‍රේක් කොල්ල දෙන්නෙක්ට දීලා තියෙනවා ඕ මන්දන්න ගෙතර ගිල්ලා My first heartbreak was um, hmm. මගේ තව ක්‍රශ්කක් තිබුණය ඉන්දි කෙන මේ ගැන ලෝකල් ක්‍රශ්ක එයා එයා මටටටයක් ලොකුයි hmm. ඉතිං uh, මං ග්‍රේඩ් තෙන් වගේ ඉන්නකොට හිගොට් මැරින් හොයෝ එයාගේ නම කියන්න පුළුවන් අපිට බෑන හොඩ කවල් එයා තාම දන්න මගේ කැමැත්තින් ඉටග විසාරංගෝ ඔයාට ඉතින් හාඩ් බ්‍රේක් කරනකොට දීලා නම් ඉතින් හතර වටේ කමන්නේ ඉතින් අහන්නකෝ ඔයා ඔයා සංවේදී කිව්වනේ මගේ හාඩ් බ්‍රේක් උනේ මුලින්ම මම A-level A-levels වල ඔව් first love first love oh first love කියන්න පුළුවන් ඒකත් අර සාරංග ඇත්තටම ආදරේ මුලින්ම ආදරෙන් බැඳුනේ මොන මොන වයසේද ඒලවල් මුල කාලේ ඒක ආදරේ නැද්ද කියන්න දන්න පොඩි පොඩි තියෙන්නේ නැති ඒලවස් මුලින්ම එක යව් ලියුමක්ද චිට්ටකක්ද කොහොමද නැත්තම් ඒ කාලේ අපිට තිබුණේ නෑනේ මට නම් ෆෝන් ඔව් ඒව නෑනේ ෆෝන්ස් අර ෆෝන්ස් උත් නෑනේ අපිට අපි එහෙම ලියුම් ඉච්චර මං එහෙම ලියුම් ලියන කෙනෙක් නෙමෙයි මේ නිකන් ඔය යාළුවෝ හරහා ඉතින් කියලා පොඩි එහෙම එකක් කියලා පොඩි හાર્ඩ් බ්‍රේක් එකක් වුණා ඒගල් අන්තිමට තිබ්බා ඒගල් අන්තිමට තිබ්බා හරි දිනක්ෂි ඔයා දැකපු මේ වර්ස් ස්ට්‍රෙස් කවුද ඉන්ඩස්ට්‍රියේ නමත් එක කියන්න කිසි oh ප්‍රශ්න නැහැ. මේ ඉතින් අපි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නකොට ඔය පර්සනල් ගන්න බෑනේ කාටවත් නමත් එක කියන වර්ස් ස්ට්‍රෙස්. මාව කියන්න මාව කියන්න. වර්ස් ස්ට්‍රෙස්. සාරංග ඔව් සාරංග ඉස්සරවා වදින්න කලින් ඩාලින් අපිත් පිළිගන්නවා සාරංග කියලා. නමුත් දැන් මොකද I have seen him wearing එක දසක් සිල්ව කලර් සූට් එකක් ඇඳලා purple colour shirt. රතු පාට ටයි එකක් දාලා ඒක නෑ purple shirt එකට white කොහෙද ටයි එකක් දාලා බ්ලක් ෂස් දාගෙනතක මැචින් සර පැසන් සෙල්සික ඉන් දෝස් දේ ඒකතම රෙන්දවයි ඔකුලගේ අවුත්තික හොදාන්න ගොඩ අපි ෆේස්බුකේ ඉන්න පුළුවන්න්න දාල ඉන්න බැරි කරනවා <laughs> සාරා හරි අපට සහර සිදු තියෙනනේ ඇහෙනකොට නිකං හැට කඳුලක් කියනවා ඒ වගේ වාට එහෙම ඇහැට කඳුලක් ගෙනෙන සින්දුවක් මොකක්ද ඔයාට? මාස සින්දුවක් තියෙන එක මේ වැඩිය කවුරුත් කියන්නේ අහලා නැහැ. මෙයා තමයි මට සින්දුව මේ මෙයාගේ through තමයි මම සින්දුව අඳුනගත්තේ මේ ගුණදාස කපුගේ මහත්මයාගේ සින්දුව. ඔයා කියන්නද පොඩ්ඩක් කියලා පෙන්නන්න. මටත් ඒක එච්චර හරියට සින් ගන්න බෑ. ඒක මේ මොකද? මේ සංදේ. මේ සඳේම සෙවනැල්ලේ අප හමු වූයේ මේ සඳේම කන්නා සිහිනැල්ලේ අප වින් වූයේ කියල එකක් ඒ ඒ සින්දුවේ හරිම තේරුම මොකද්ද එක තේරුමක් පොඩි විරහක් සෝගයක් වගේ තමයි ඒක හරි ඇබැයි මේ මේ ෆිල් නයි එකයි ඇතරම දැකල තින සාරගර මේ අලුතෙන්ගෙන ගායක වෙන්නේ ඒ සමහර ගායකුන්ගේ සින්දු මාර විදියට හරි අපිට රිලේටබ ඒ සින්දු අපිට හරිට දැනෙනවා විරාමයක් කියලා ගීතයක් මමත් එහෙම ආසයි එතකොට අල්ලන් යන්න බැරි අතක්ය වගේ සිදු ටිකක් තියෙන හරි තමගේ හදදර සමීපයි මගේ දිනක්ෂට හම තියෙනද නෑත කාලා කිව වගේ අර අපි ඉස්සර අපි ආසයින පරණ සින්දුවහන්න දැන් මේ මෑත කාලේ එහෙම හිච්ච ගොඩක් සිින්දු තියෙන රිද්මගේහෙම ලස්සන සිින්දු තියෙනවා එතකොට තව මංසයි පියත්ගේ ලස්සන සිින්ද තියෙන ඒේවගේ අර අල දවසගේ දැනෙන අර මෙලඩීස් ලස්සන ලස්සන ඒවගේ සිින්දුත් තියෙනවා ඔයි දිනේශ්ගේ ඕ ශනුවම මියසිකඩගේ ඒ සිදටත්ම හරි මාසයි ඉතින් එහෙම එකළම මෙලඩීස් මාර් ලස්සනයි දැන් කරන අයගේ ඉතිං um, එහෙමවත් තියෙන මං අර ගොඩක් ඉස්සර සිින්දුවලට තමයි ගොඩක් ආස ඉතින් දැන් ඒවත් ඒ වගේ මාස ආසයි සිංහල සිනමාවේ uh, most romantic actor? Um, I, I might yeah. think you might say, but වෙනස්කාන්න බා මනි I'm guessing. Are you going to say Amarasiri Kalansuri? No. Um, no. no. I like uh, Tony uncle. ඒ කාලේ අයගෙන්. But එයාගේ එහෙම ගොඩාක් romantic මෙහෙම දැක්කම but I like him mm -hmm. as an actor. මෑත um, කාලේ නම් I like Hema. Hema. Actress romantic. ආ මම ඇක්ටව කියන්නේ. <laughs> මට රොමෑන්ටික් ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් කියලා එන්න ඇවලුවට but as actress I like Chandani Seneviratne but I haven't seen her in you know මේ romantic uh, stuff uh, but මේ අරහෙම මට මෙහෙම කරද්දි highlight වෙලා එන කෙනෙක් නෑ. most sexiest and hottest කියලා හැම කියමුකෝ ලංකාවේ ඒ ඉතින් Actress. මේ මේ මේ පැත්තට තමයි. මාලිමාව. thank you thank you darling එකම කෙලින්ම යට easy කරේ question එක darling Thank you. හරි. so that segment is also done Cut three is done easy it's in easy may segment cut ಇವರೈ අපි පොඩි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලා ආයෙමත් සම්බන්ධ වෙමු Hour. Welcome back to Happy Hour. දිනක්ෂ සාරංග අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවසාන භාගයට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. පොයිදන දැක්කම යන්න දෙන්න තමයි කමන්න යන්න දෙන්න කලින් හොට හොඳ පරිප්පුවත් දීල තමයි යවන්නම එහෙන උත්තර දෙන්නක මේකට දැම වෙල සාමට දැරීම උගලන්ගේ ටෙස්ට් කරන්න ම කිසි දේකට බලන්න දෙන්න අපි දෙන්න පර ඉහලින්ම තිර දැන්න මටත් තින සාමට අසාමාන්‍ය සාමාන්‍ය දෙන අන්න හරිකට මේ ඒකතම අපිට අවශ්‍ය මේ සෙක්මට එකට අවශ්‍ය කරන අසාමාන්‍යසිල් සාමාන්‍ය දැරීම පලවෙනි ප්‍රශ් දෙනම එකතු වෙලා ඩිස්කස් කර උත්තර දෙන්න පුළුවන් පලවි ප්‍රශ්නය ඔබට යොබ කරන පිං ඕකේ ලේනද ලේන ලේන දැන් ප්‍රශ්න කියන පටන් ගත්තේ නෑ මිනිස් අනේ අම්මපා හරි හරි සාරංගත්ත කියලා දිනක් දිනක් she's also got sense of humor now හරි මිනිස් ශරීරයේ තියෙන ඔව් ඇට නැති ඇට නැති දාන්න ඕලන්නේ ඇට නැති මිනිස් ශරීරයේ තියෙන ආදරයක් උපදින අවයවයක් තියෙනවා ආදරයක් උපදින අවයවයක් තියෙන ඇට නැති මොකක්ද Your time starts now. Ting ting ting. ඔයා කිව්වනේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ආනියන පන්තියේ පළවෙනි ආරම හම. අයියෝ. ආ හම. ගීල සාරංගේ මෙහෙම මෙහෙම රබ් කරනවද අවුදෙන් දාලා එනකන් හැංගිලා ඉස්සෙන්නේ කියලා. මේ මේ පොඩ කරොත් තවද ආදරයක්. සාරංග පොඩ හැංගිලා ඉස්සෙන්නේ. බුදු ආදරයක් ඇති. <laughs> මරද ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනීම ගැන ආදරයකට වඩා හෙන ආඩම්බරයක් ඇති වෙලා. ඇති එක්තරා විදිහක අවයවයක් නේද? ඔය කියන අවයවය මෙයාට තිබුණා නම් සෑහෙන වටිනවා නේ මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ සෑහෙන වටිනවා. හරි මොකද්ද දැන්? මොලේ මොලේ මොලේ මොලේ තිබ්බනම් මරු ඉතින්. <laughs> මොනා කරන්නද? මොලේද හිටන්නේ? මට හිතන්නේ මොලේ කියලා. මොලේ. I think it's මොලෙන් ආදරයක් ඇති කරවන්න පුළුවන්. It's the heart. මොලෙන් තමයි ආදරයක් ඇති. heart එකෙත් නෑනේ. හරි උත්තරේ දුන්නා. හදවතේද? heart. හදවත. Oh. හැගීම් ගන්නවන්න පුළුවන් ආදරය ඇති කරන්න පුළුවන් අවයවයක්. හිතුවේ මෙහෙම අවයව මේ බාහිරින් තියෙන අවයව කියලා. ඉතින් මම I didn't like really think about it. ඔව් uh, oh, මම හිතුව අත්පය එහෙම එකක් කියලා. ළමයා හරි. ළමයා හරි. Uh, මේ අහන ප්‍රශ්නේ දැන් මෙහෙමයි අහන්නේ කොහොමද අහන්නේ මම. මටත් තියෙන්නේ කළු එකක්. ඔයාටත් තියෙන කළු එකක් ඔයාටත් තියෙන කළු එකක්. හැබැයි එකයි තියෙන්නේ. එකයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඔක්කොටම කට්ටියට කළුයි තියෙන එක. එතකොට ඇමරිකාවේ ගත්තත් ඇමරිකාවේ සුද්දටත් තියෙන කළු එකක් තමයි. චීන ගත්තත් චිංචින්ටත් තියෙන කළු එකක්. එහෙනම් අවුලන්නේ. right. කියන්නේ ලෝකේ හැම කෙනාටම කළු එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකක්ද කළු එක? අපිටද ඒක තියෙන්නේ? ඔව් තියෙන්නේ ඔව්. කළු කළු ඔයාටත් එක කියනවා ඔයාටත් කළු එකක් හැමෝටම කියනවා කළු ඉංගිරියාව අප්‍රිකාවේ කාටත් ඒ කළු ඒ අප්‍රිකාවේ කළු එක තමයි මාත් කල්පනා දෙකක් තියෙනවා මේක අවයවයක්ද? අවයවයක්කට සම්බන්ධ දෙයක්. Shadow darling shadow. අයියෝ හෙවණැල්ල. හෙවණැල්ල. කළු එක තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. ෂැඩෝ එක අවයවයක්ද කියලා හිතුවා කිව්වා. <laughs> නාම කිව්වේ තියා. අවයවයක්ද නැද්ද ඔය මේ තමයි ඉතින් සිංහල ගණන් ගන්න එපා ඒවා. හොඳ වෙලාවට ළමයි දහම් පාසල් ගියේ. <laughs> මම කිව්වනේ මටත් සාමාන්‍ය ලෙස සාමාන්‍ය දෙලීම තියෙනවා. අනිත් එක. අර මේ උත්තරේ ලියන්නකෝ එහෙනම්. අනිත් එක අපේ ෂැඩෝ කළු නෑ හරිද? ආ එහෙනම් අපේ ෂැඩෝ ඉන්නවා මෙයාගේ නංගි. සුදුයි. සුදුයි. සුදුයි. ඕ ෂැඩෝ සුදුයි. <laughs> ඇතුලේ ඉන්න ෂැඩෝ. <laughs> හරි. මේක තියෙන කට්ටිය අත පාවිච්චි කරනවා. නැති කට්ටිය ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒ? දැන් පාච්චි නැති අය මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? ඇඟිල්ල. දැන් නැති එක්කෙනෙක්ට හම්බුනොත් එයා ඊට පස්සේ අත පාවිච්චි කරනවා. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න හරියෝ. නැති කෙනෙක්ට හම්බුනොත් ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත. නැති එක්කෙනෙක්ට හම්බුනොත් දැන් යා නැති හින්දා ඇඟිල්ලනේ <laughs> පාවිච්චි කරන්නේ. නැති එක්කෙනෙක්ට හම්බුනොත් අත පාවිච්චි කරනවා දැන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හම්බෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා අත පාවිච්චි කරනවා. අත පාවිච්චි කරනවා. කැලින්ම අත විතරමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඇඟිල්ල පැත පලාත යන්නේ. දත් බුරුසු. <laughs> බ්‍රශ් එක බ්‍රශ් එක දැක්කන ඕකයා කතාසරදානක ඕක තුවාල කරන මේ ඇන්ල මේ ඇන්ල මේ ඇන්ලා ඔයා අහන ප්‍රශ්නවලට ගොඩක් දැනුම නැති එක තමයි හොඳම. මොකද ගොඩක් තිබ්බම වෙන වෙන මනස්ගත හිතන්න පටන් හරි. දැන් ඔය දෙනම අමාරු දැන් ප්‍රශ්න ඉවරයි. So සාරංග දිනක්ෂී thank you very much. අද මං හිතන්නේ හරිම හෙක්ටික් බිසි සීසන් එකක් තිබුණා ඩිසెంබර්. ඉතින් මම හිතන දැන් තමයි පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න යෝ දෙන්න. ඉතින් ඒ හුස්ම ගන්න වෙලාවෙත් මම කරදර කරලා මගේ ෆස්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මට හිතෙනවා කරදරයක් නෑ අපි අතන පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වුණා නේ. Yeah it was really nice. Yes. ඉතින් තැංකු වෙරි මච් මාත එක එකතු වෙන මගේ ෆස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මට සපෝට් එකක් වෙන්න <laughs> මට පොඩක් ලක්ස් වෙන්න මොකද මගේ ෆස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යට කරන ඉතින් මහිතන අපි ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑමයක් කරනට හරි රිලැක්ස් එකේ චට් uh, එකක් මහිතර ඔගොලන්ටත් ඔගොලන් හිත සැහැල්ලු කරගෙන uh, පොඩ්ඩක් බර නිදහස් කරගෙන දස් විස්තුන පොඩ රිලැක්ස් එකේ පටන් ගන්න uh, අපේ හැපි අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔගොලන්ටත් සපෝට් එකක් වුණා කියලා ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සාරංග දිනක්ෂ අපිත් එක්ක සපෝට් සපෝට් uh, කරන්න ආවට සහ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට පළවෙනිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට විශ් කරනවා 2023 ওই දෙන්නටම තව දරුවෙක් හදන්න ඉන්නවාද ඒකට විශ් කරන්නද <laughs> තව එක්කෙනෙක් එනවාද තව mm, uh, තව ලස්සන චුටි චුටි චුටි කුක්කම් පැටියෙක් හදාන්න කියලා අපි විශ් කරනවා ද්‍රස් විස්තුනේ. ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි හැම දෙයකටම වාසනාවන්ත ද්‍රස් 23 වසරක් ඔය දෙන්නටම වෙන්න කියලා විශ් කරනවා. Thank you ඉරේනි. ඔයාගේ ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි දෙන්නවම ගෙන්නපු එකටත් thank you very much. ඉතින් දිනක්ෂි කිව්වත් වගේ මේ we had a nice time. All best මේ ෂෝ එක තව ඉස්රාටම කරගෙන යන්න හොඳට පලනි ප්‍රෝග්‍රම හොදනක පටන් ගත්තා එක් මොගක් කරදවැනි ප්‍රෝග්‍රම එක නැති වෙලායයි <laughs> නැත්තන් ඉතින් කරගෙන යයි නේද මොකක් හරි වෙයියෝ <laughs> මේක වැඩිටියන්ට පමණකින් නවත්තලා දායි දන්නේ නැහැ නේද උදේ 10 ඉඳලා 11ට යන ඔක රෑ ඔහොම මම ගෙනිහලා 10 ඉඳලා 11ට දැම්මත් රෑ 10 11 වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ ඔප්ෂන්ස් එනවා අපි හිරුවා නාලිකාවට ඔප්ෂන්ස් එනවා 10 11 දහම් පාසල යන වෙලාව තමයි අල්ලලා ට්‍රයින් අපි 10ට නිදි කරවන්න ඕනේ බබාලා බහට නෑ නෑ මගේ රෑනේ නෑ රෑ දැම්මත් අවුෙන් ඉස්කෝලේනේ රෑ 10ට නිදි කරවන්න ටීවී බලන්න දෙන්න එපා දෙන්න බෑ රෑ 10ට නිදි කරවන්න දෙමව්පිය ළමයික උදේ 10ට නම් අපි දහම් පාසල ට්‍රයින් කරලා තමයි දැන් මේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් දැන්ටත් සුබ නවස්රක් එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බලාගෙන ඉන්න හැමෝටමත් හිරුනාලිකාවත් එක්ක එකතුලා ඉන්න හැමෝටමත් මේ අවුරුද්ද සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මොකද ගොඩක් අභියෝගات එක්කනේ අපි ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් ආවේ ඉතින් මේ අවුරුද්ද ඉතින් හැමදේම නැතිලා ගිහලා හොඳ අවුරුද්දක් එන්න කියලා තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව. එහෙම නැති වුණත් හොඳ අවුරුද්දක් කරගන්න ඒක තියෙන තමන්ගේ අතේ. අතේ. රයිට්. එහෙනම් හැපි අවරකින් සමු ගන්නවා. ලබන සතියට ඔයාලා ආදරය කරන තව තරු යුවලක් එක්ක මම එනවා. එහෙනම් ෂෝ!